Olá, o meu último trabalho discográfico já está à venda, chama-se Alia Yakta S The Remixes e tal como o título indica, inclui misturas novas dos temas Highway to Heaven, Heaven's on Fire e The Fire Still Burns. O trabalho inclui remisturas da minha autoria, mas também eh, remixes novos do Alex FX, Pedro Carrilho, Deep Blue, entre outros. O disco já se posicionou no top 100 dos mais vendidos do Beatport, atingiu o número 4 do top 100 em Progressive House, número 7 em Electro, número 1 no top 100 de Breakbeats e ainda número 9 em House e número 11 e 15 em Techno e Tech House, respectivamente. O disco vai estar eh, muito em breve eh, disponível igualmente no iTunes, Amazon, 7 Digital, Juno Download, Track It Down, entre outros, eh, e vai estar também disponível no Google Play, ideal para quem tenha smartphones Android, uma vez que permite a compra do disco e descarregá-lo diretamente para os vossos telemóveis. Para além disto tudo, tenho ainda uma grande novidade para partilhar convosco eh, muito em breve, eh, por isso fiquem atentos à minha página no Facebook em wwwfacebookcom djwildofficial